Benvenuti sul canale di scuolainsoffitta.com. In questo video vi mostro come realizzare delle bambole semplici che hanno la particolarità di avere ogni giuntura flessibile. Realizzeremo il nostro progetto partendo dal disegno, costruiremo il telaio che è un telaio morbido e leggero, ci occuperemo poi dei dettagli del viso, dei capelli, gli accessori e i vestiti. Proviamo?